miliony alternatywek poległo, moich sióstr, żeby stworzyć to piękne arcydzieło. Co mogę powiedzieć? Łzy same płyną po policzkach. Siostry, podajcie mi Xanax. perfect He chose the path of perpetual torment. In his ravenous hatred,